Adung nuruti kekarepan ati Selawase sing mari-mari Kadung muloriko Wising demen ambison Kiake ngomong-ngomong Ojo meneng-meneng gawe loro Wes kadung ngisun demen Wes kadung ison was pipiane riko demen yang wong lio sing eleng tak pengen omongi welas nyang ison nono liane malah saiki riko gawe kudung nuruti kekarepan hati selawase sing mari-mari kadung mulo riko wiseng demen ambison yake ngomong ojo meneng-meneng gawe loron kadung ngison demen wis kadung ngison welas tipiane riko demen nyang wong liya sing eleng ta pengen omonge welas nyang ison nono liane malah ikiri riko gawe worong welase ison demen wis kadung ison welas dipiane riko demen nyang wong liya sing elek ta pengen omonge welas nyang ison nono liyane malah saiki riko gawe woro welas sebelum kita syuting artisin macak sek <laughs> macak di tengah alas sing gresang iki perlengkapannya tas nggak tas nggo kojo jungkat wes wes sangkar <laughs>